嗨，大家好，我是 Louis，又跟大家见面啦。在开始之前呢，请在右下角开启字幕。大家是不是已经开始准备这个比赛了呢？老屁！ 大家是不是已经开始准备这个比赛了呢？醒吾杯网红直播竞赛即将给你一个展现创意的大平台哟！有多大？我们第一名奖金有一万五千元，第二名有一万元，第三名有五千元。得奖者们都会得到一张奖状，老师也会有一张感谢状哟。这次的评审由阿里巴巴电子商务专业讲师蔡建南 a l e n 他曾担任麦当劳总公司广告行销部的经理。 还有 DDB 一登国际广告活动公关部的主任，再是 g i n o 矿佑，在他的频道呢，可以看到他对生活的体验。g i n o 说：“生命就是如此奇妙，就连下一秒他也不知道会发生什么事。”第三位呢是曾获得 YouTube 大奖一林娱乐的 Selina 郑雅云，在他的频道呢，你可以看到跟时尚相关的节目，还有他的日常小生活哟。接下来评审会拍摄一些想要跟参赛者说的话。 例如一些评选标准啊，或者得奖小秘诀之类的，请大家持续关注喜无一番，请大家记得按赞、订阅、加分享。我们下次再见喽，拜拜。